kan dia main bola. Buka kad tu. Main kan Nadia sini. Ha? Ada juga. Dia ni. Hai. Pak le. Yang tahu cakap sudah hanya kumpul kau. Hepak bos apa hepak kacau eh. Kenal yang bak kacau dia, hei. Eh. Yang belah belah ni. Belah Belawi, belawi, belawi. Belawi, belawi tau ni lah, hantu kepala ni. Ya, belawi, belawi, belawi, belawi. Kepala. Kenapa? Hai, duh laut tau. Mana nak laut di sini? Di kubra di laut di sini. apa betul. Duh laut lah aku tegak. Nak laut di sini. Pegang-pegang ke pegang hantu ni. Yang oh. je yang belawi kecak tu. Kena yang bawah sabar yang baik. Sabar sekarang di sini. Sabar sekarang. Kenapa kuat ke? Bukan ni. Sampai yang dua bawah yang baik. Yang dua bawah? Haa. Sampai dua bawah. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.